Good morning, Mr. Lynch. It's 2021. It's a Wednesday and here from Meteor Villa 35, 36, Celsius, 36 Celsius around 96, 7 Fahrenheit 7 set لكن it isn't this period it's over and over and very very very very hot day and uh, you can see beautiful sunny day and today I speak a little in English and a little in Italian now I speak in Italian oggi è l'onomastico di mio nonno il padre di mio padre e tra quattro giorni sarà il mio abbiamo lo stesso nome ma a seconda c'è un calendario diverso adesso non ricordo l'evento perché in base al quale cambiò il giorno ma lui festeggia ancora il 4 mentre io l'8 secondo il nuovo calendario sembra la questione legata all'avvenimento di un nuovo Papa uh, diversi anni fa. And uh, now I speak again in English. Anyway, eh, we have, here we have, from the mythical Ilavanuk, you have Assisi behind me, <laughs> those beautiful blue skies golden sunshine all along the way and so from these beautiful blue skies and golden sunshine from the mythical mystery of purple flowers of the Villa Vanucchi Have a great day, Im.